veux jouer au jeu des goûts. C'est avec des boissons. Il faudra les boire. Il faudra deviner les goûts Ça va être un peu compliqué. Hein. On a de la noix de coco, du cocktail de fruits, du jus de tamarin, de l'ananas, de la mangue, du litchi et de la goyave. C'est ça des goyave. Je vais leur faire goûter ça. C'est parti. Allez mon bébé, vite. À toi Amia. Ah mais c'est pas son, pas trop. Euh, l'ananas. L'ananas c'est quoi Attends, elles ont un poids cul, elles ont trouvé l'ananas Allez, maintenant, je continue l'aventure. Celui-là. ma Ah, mon bébé. À à toi C'est ta faille Oh. C'est entre la noix de coco, le cocktail de fruits, le jus de tamarin, l'ananas, la mangue, le litchi et la goave. La framboise La La framboise Il n'y a pas de framboise. Ah, je sais, l'orange Il n'y a pas d'orange. Alors, c'est quoi ta mère? Ta mère. Euh, enlevez vos masques. C'était de la noix de coco. Oh. oh. Hum. Maintenant, mettez vos masques. Et... Euh, qu'est-ce que je vais leur faire goûter Oh, celui-là. Je suis sûre que c'est la couleur préférée. Hein. Allez, C'est bon Et moi L'ananas. Non, on a, on déjà dit l'ananas. C'est un truc euh, cocktail de fruits, jus de tamarin, manque, mangue, litchi ou goyave. Goyave. D'accord. Alors, enlevez vos masques. Vous avez gagné, c'était goyave. Elles ont des points. Celui-là. Mais elle est <laughs> coquine. <laughs>

tamarin. Jus de tamarin C'était... Où ça t'es vu C'était... Vous pouvez ouvrir, c'était pas du jus de tamarin, c'était de la mangue. Oh non Il est très très bon. Non, regarde. <laughs> Mais arrête de dire Berthe. À toi, Lia. Hmm. Moi, c'était... Il ah, tu peux... C'était de... Du cocktail de fruits. Oh. mais c'est ma part Elles ont toujours deux points, hein. Elles n'y arrivent pas trop quand même, hein. Allez. entre Litchi euh, et, et jus de tamarin. Litchi et jus de tamarin. Euh, menthe Non, il n'y a pas. C'est litchi et jus de tamarin. Hmm, litchi C'est quoi du litchi Moi, <laughs> dit du litchi. du litchi. Ah, du litchi. Donc, <laughs> ma soeur, elle a gagné, c'était du litchi. Euh, oui, et c'est quoi, toi ne pas da euh, euh, beauté. Non, pas de idée. je connais pas moi. <laughs> Elles ont gagné Elles ont eu 3 points maintenant, elles vont goûter les derniers. Là, je peux le Sentir, allez, tu peux goûter. Alors, on va goûter. Attends, attends. Tiens, bébé. Oui. Non, mais arrête, t'as pas le droit, t'as pas le droit. Non, arrête de tricher. goûter. On va voir qui, va gagner. c'est <gasps> mon goûter. J'ai envie de gagner. Allez, je vais le faire goûter celui-ci. D'accord. Elle <sighs> a voir ta paille. Tu vas là. Ah, c'est pas bon. <laughs> Berk. Euh, jus de tamarin la a gagné, c'est du jus de Attends là. Tu peux goûter Il est là. Allez. La prochaine, à ton tour. Je sais qu'elle va aimer. Allez, vas Allez, là. Merci. Mmh. À quoi Du cocktail des fruits. Et trois pour Allez, tous les fruits déjà. Oh, bravo C'est tout Allez, il est là Elle était où celui-là Ah, c'est Allez. Ah, c'est pas bon. C'est Pas tout Noix de coco. Elle m'a dit que c'était pas bon. Donc ouais Allez, maintenant moi. Ah, bah, ma soeur, elle a deux. Ma soeur, elle a très gagné. Ah, c'est pas très bon, c'est amer. Oh, je l'ai mis dans mon nez. Oh, Ah, quoi C'est pas bon. C'était de la mangue. Non. C'était du litchi. Non. Euh, oui. Et euh, allez, ça coûte. Et le dernier, c'est Ananas. Tipo ananas. Ananas. Wow, c'est d'ananas. Et autour Et t'as pris un ananas. Allez. Arrête. Arrête. points, c'est 5 points. c'est un tour Bravo J'ai gagné, c'est moi qui ai gagné Ils étaient bons ou ils étaient pas bons Bon, bon D'accord. Imagine qu'on mélange tout. Ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça. Attends, attends, attends. Plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Attends, essayer de tout mélanger Non de Go, tu crois que c'est du pain Du pain En masse